ekse ekse isivathini veki lo uphinde wabuya namhlanje se asenzeni i business letterhead ne business card yabo so le video senza khona u2 if uyidinga uyithandile ungayidownloada from website yethu ethi www.vatinvec.com ila uzothola khona yabo kube mnandi yabo just share subscribe like